Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. E, widząc e, niepomalowaną twarz możecie e, się zorientować co to będzie i zresztą po tytule także. Także zapraszam Was na e, makijaż jedną marką. Niestety nie mam totalnie wszystkich produktów e, do makijażu, które mogłabym użyć właśnie tej marki. No ale większość e, jest, także E, uznajmy, że e, takie małe oszustwo e, z przyznaniem się <laughs> przejdzie. Także zaczynamy od kremu i kremu to jest matujący krem żel. Ja mam akurat próbeczkę dostałam, także w ogóle chyba jeszcze miałam jedną, wydaje mi się. Ale mam tutaj mnóstwo próbek, także nie wiem czy ją znajdę. A tu. Jeszcze mam taką. E, próbkę, jakieś 24 e, godziny chyba nawilżenie ale wezmę matujący, bo akurat ja potrzebuję matu, także bardzo e, dobrze, że mam tą próbeczkę. To otwieramy. Faktycznie żel krem. O, nawet trochę za dużo jak na jedno użycie tu jest, także, także sobie jeszcze trochę zostawię. Pachnie ogórkiem, słuchajcie. Fajnie, fajnie, że do zamówień e, producenci właśnie dorzucają różne próbeczki, bo dzięki temu taki krem możemy sobie przetestować. Nie musimy kupować pełnego, pełnego e, kremu, wiecie o co chodzi. <clears throat> No i nie trzeba się prosić u pani <laughs> u której na przykład coś kupujemy, żeby nam dała jakieś próbki, bo ja mam wrażenie, że one wtedy myślą, że my wyłudzamy wszędzie od wszystkich jakieś próbki w ogóle, chociaż może w większości tak jest. E, bardzo fajne uczucie, szybko się wchłania, chociaż taka lepka konsystencja jeszcze jest na twarzy, ale bardzo ładny, delikatny, taki delikatny ogórkowy zapach. Także bardzo, bardzo to fajne jest. No i tak jak widzieliście w moim poprzednim filmie, e, mam tutaj podkład zero niedoskonałości, podkład i w ogóle tak, tutaj na pakowaniu jest napisane 0,50 beige, natomiast na zamówieniu jest napisane e, jasny porcelanowy beż, coś takiego. E, w ogóle on jest bardzo pomarańczowy i ja już go próbowałam i nie nałożę go sobie na twarz e, samego dlatego zmieszałam go z moim ukochanym e, goszem no i tutaj widzicie w takim pudełeczku zawsze sobie mieszam taką szpatułką także wymieszałam i mam nadzieję, że to wystarczy, że ten kolor będzie ok bo dzisiaj E, dużo czasu spędzę między ludźmi. Nie chciałabym, żeby patrzyli na mnie jak na debila. Wiecie o co chodzi. Także ja tutaj sobie zadziałam. E, także to będzie mieszanka. Niestety to też jest trochę oszukany ten podkład, no ale no, nie, nie wyjdę z podkładem na twarzy. E, no wiecie, takim niedostosowanym. Zresztą robię ten makijaż, mamy godzinę siódmą. Um, Tutaj w ogóle przed sobą mam lusterko, więc będę tutaj patrzyła. No ciężko mi będzie też określić się co do e, właśnie krycia i tak dalej tego podkładu, no bo zmieszałam go z głoszem. Mm, natomiast zapach ma taki słodkawy, e, taki trochę chemiczny. Jeśli ktoś e, jakieś ma, nie wiem, mm, takie awersje, bym powiedziała, do tego typu zapachów, no to, no to on tak niestety pachnie. No, chętnie mi się go rozprowadza, no ale tak jak mówię, yy, ogólnie tego samego rozprowadzałam, to tak samo mi się rozprowadza jak teraz. Także jeśli chodzi o to, to ok. E, krycie ma średnie, Mm, niestety nie ma pełnego krycia. E, to jest to, jeśli... Mówię, nakładałam go samego, e, żeby sprawdzić, czy ten kolor jest faktycznie taki fatalny, no i wyglądałam jak cegła, także nie będę tutaj z siebie, wiecie, robić. E, ale ogólnie to po zmieszaniu z goszem muszę przyznać, że jest ok. Jeszcze teraz patrzę tutaj w małe lusterko. I tutaj jeszcze sobie dojadę, bo tak, wiecie, nie widać zawsze wszystkiego. Ogólnie fajne, fajnie, że jak się zmiesza go właśnie z tym moim podkładem, to całkiem nieźle wygląda, powiem Wam, także e, mieszając go będę mogła zaoszczędzić trochę jednego i drugiego podkładu. E, całkiem ok, całkiem ok. Chociaż mówię, no krycie średnie. Ja jeszcze sobie dołożę tutaj na policzek, gdzie mam moje e, rozszerzone naczynka. Zobaczymy, czy nie zrobi się jakieś ciastko. Nie, powiem Wam, że całkiem, całkiem ładnie się to dokłada. Ok. E, I on jest taki, jak widzicie, świecący, ale jak zastyga, to tak wygląda bardziej na matowy. Okej. Okay. Całkiem nieźle, całkiem nieźle muszę przyznać. Także chyba właśnie będę mieszała sobie mojego kosza e, z tym podkładem, bo całkiem nieźle razem wyglądają. Powiem Wam przyzwoicie. Ja nakładam teraz podkład pędzlem Hakuro H53. To jest jeden z moich ulubionych pędzli. No i dobra. E, I teraz nałożę e, chyba makijaż oka zrobię e, i wtedy puder i tak dalej. No i tutaj niestety też będę musiała oszukać, bo nie mam żadnego cienia marki Yves Rocher, a nie, nie chciałam kupować, bo mam tyle cieni, że po prostu nawet jakbym kupiła jakiś pojedynczy, no może mogłam coś tak zrobić, kupić jakiś pojedynczy cień, ale nawet nie wiem, czy oni mają pojedyncze cienie, a żadnych paletek nie chciałam kupować. Także użyję mojego ulubionego z My Secret, o którym Wam już mówiłam setki razy. On jest taki neutralny, ale rozjaśniający oko, bardzo ładnie wygląda. E, to jest taki srebrny, wpadający jakby w fiolet, ale to jest taki nieoczywisty kolor. Przepiękny jest, e, ja go uwielbiam, w ogóle e, pięknie, pięknie wygląda. No i jeszcze na dolną powiekę damy E, taki brąz z Inglota. Ok. Uu, przepraszam, ale mam tutaj moje królestwo i troszkę tutaj e, bałaganie. No i teraz rzecz, którą chciałabym przed Wami przetestować, to jest eyeliner e, czarny. Muszę odkleić tą naklejkę tutaj z tym kodem. Ok. No i to jest taki, e, taki aplikator. Taka gąbeczka stożkowa. No i ja biorę tutaj e, lusterko od pudru, właśnie też marki Yves Rocher i będziemy próbowali, co z tego wyjdzie. Aż się boję oddychać, jak <laughs> maluję kreskę. No, już sobie bobola narobiłam. ok. Powiem Wam, że całkiem, całkiem nieźle się maluje tym eyelinerem. No i sobie dotknęłam niechcąco. E, chciałam poprawić i dotknęłam tam, gdzie nie trzeba. Zastyga na mat. E, także to też fajnie, jeśli, jeśli lubicie matowe eyelinery. Może tak, o. Zobaczycie to. Jak się go maluje, to jest taki e, połyskujący, taki wiecie. zastyga na mat. Także fajnie. Dobra, ja postaram się namalować e, drugie oko e, i chyba do Was wrócę, bo nie wiem, e, nie wiem czy to będę przecinać, czy nie. Zobaczymy jeszcze. Ale jak co, to zapraszam za chwilę. <laughs> No dobra, całkiem szybko mi to poszło nawet. Więc tak to wygląda. I oczywiście proszę Was, nie piszcie mi, że mam krzywo namalowaną kreskę, e, bo ta jest grubsza, a ta jest chudsza. E, generalnie tak nie jest, bo ta powieka mi bardzo mocno opada i no i to taki jest efekt, ale wiecie co, ja widzę w lusterku, że trochę, trochę, trochę muszę ją poprawić, tą kreskę. ok. Teraz jest dobrze. E, no, także ta, ta moja opadająca powieka sprawia, że ten makijaż jakby nie wygląda, się odsunę trochę, bo mam wrażenie, że się prześwietlam, jak jestem tak całkiem blisko. E, ta moja niestety powieka tak opada, że ten makijaż nie wygląda na taki równy i ładny. E, powiem tak, potrzebne, żeby mieć piękny czarny kolor, potrzebne są dwie warstwy. E, także jeśli chcecie się bawić, to, to, to, to ok. E, kolor jest ogólnie ładny, tylko i nawet prosto się maluje, bo ta, ta, ten aplikator jest dość precyzyjny, także całkiem w porządku. No ale tak jak mówię, żeby uzyskać ładne, e, ładny kolor czarny, taki, taką głębię, to potrzebne są dwie warstwy. Jeśli taki delikatniejszy, to jedna spokojnie wystarczy. No i teraz chyba przyszedł czas na puder. Chyba zrobimy tak puder. Także puder Zero Niedoskonałości e, i to jest, słuchajcie, właśnie ten sam odcień, e, który mam podkładu. E, także już Wam porównywałam, zobaczcie. Dwa zupełnie inne odcienie, a ten sam, jakby ta, ta sama seria i ten sam, ta sama nazwa. No ale dobra. Jedziemy. Mam duży, puchaty pędzel, który kupiłam na AliExpress. Także umoczę sobie go tutaj w tym pudrze. No i jedziemy. Ja mam tylko szczere nadzieję, że ten podkład nie zechce mi oksydować, bo bym się chyba załamała. <laughs> No, powiem Wam, jest mat, ale to nie jest taki płaski mat. On bardzo ładnie wygląda na twarzy. Chociaż cały czas mam wrażenie, że ten podkład chyba jest za ciemny. Odcina się, nie? No. Mimo wszystko, że go zmieszałam, to jest jakiś taki pomarańczowy. Kurde, on chyba oksytuje, naprawdę, on oksyduje. Szkoda. No nic. Ech, najwyżej się zaraz zmyję i pomaluję jeszcze raz. E, dobra. W kamerze w ogóle wygląda bardzo ładnie. Na żywo niekoniecznie. E, dalej mamy puder brązujący, taki podwójny. Tutaj widzicie takie mazy, bo ja paluchem sobie mazałam przy, przy e, pokazywaniu Wam. Tu jest 20 gram. E, I ja tak trochę zmieszam tego ciemniejszego z tym jaśniejszym. O, jaka krecha mi wyszła. Ja jeszcze zobaczę sobie tu w lusterku. Trochę go sobie tak rozetrę. Bo ja nie lubię takiej krechy wiecie, typowo narysowanej. To musi być roztarte. Ok, no całkiem ok wygląda. Jeszcze tutaj przy, przy włosach trochę sobie tutaj pomarzę. Um, <clears throat> Okej, brwi. Brwi zrobię um, Maybelline Brow Drama. Takie szybkie e, pociągnięcie tylko tutaj, żeby podkreślić brwi. Okej. Mm, jako rozświetlacza użyję My Secret Face Illuminator Powder. Okej, okay, e, różu nie będę nakładać chyba. Chociaż może. E, Bourjois 95 Rose de Jaspe. Nie wiem, chyba tak to się nazywa. Tak się czyta. Zawsze mam problem z tymi nazwami. Także może tak delikatnie. Tak naprawdę aby, aby. Dotknięcie dosłownie pędzla. Tylko muszę tutaj się... O. Ok. Uwielbiam w ogóle ten róż, miałam go na ślubie i mam taki sentyment do niego. No i dobra, no i teraz maskara. Sexy Pulp Ultra Volume Mascara Yves Rocher oczywiście. E, on jest ważny 6 miesięcy od otwarcia, ale wzięłam ten poprzedni, tak jak Wam mówiłam, że miałam dwa. Także wzięłam tamten. Szczotka taka. Dotknęłam nosa, nie wiem czy się pomalowałam, chyba nie. E, tak go troszkę wymieszam, żeby mi tutaj się osadził na tej szczoteczce. No dobra, to próbujemy. O, duża szczota. No, efekt jak widać bardzo naturalny na razie. Dobra, jeszcze raz go zamoczę, tutaj tą szczoteczkę tak... Tak porządnie, żeby ten tusz tutaj osiadł na tej szczoteczce trochę. Dziwnie mi się maluje, bo zazwyczaj maluje się tymi szczoteczkami silikonowymi, a to jest taka zwykła włochata i ona jest tak delikatna i tak dziwnie mi się maluje, bo jestem przyzwyczajona do takiego ostrzego, ostrego jakby, jak dotykam powieki niechcąco, to wiecie, kurczę, jakieś grudy mi tu robi. Hm. No niekoniecznie, słuchajcie, niekoniecznie. Jakieś nóżki pająka, zobaczcie, mi się tu zrobiły. Nie podoba mi się ten efekt. Wezmę inną maskarę z taką silikonową szczoteczką i po prostu rozczeszę to. O ile się da coś z tym zrobić jeszcze. No nie, powiem wam, nie. Ten efekt zdecydowanie mnie nie zachwyca. Po pierwsze mam na rzęsach jakieś grudy, po drugie te y, nóżki pająka. To tak średnio. Dobra. Zamknę ją i jeszcze raz. Teraz to jest za dużo na tej szczoteczce w ogóle. Albo za dużo, albo za mało. No nic, jedziemy z drugim okiem. Nie no, ta, ta maskara nie najlepiej współpracuje z moimi rzęsami. No ale jeszcze dam jej trochę przeschnąć. Bo zawsze tak jest, że na początku ona może nie być najlepsza, ale jak przeschnie to może być ok. Jakoś nie, no te rzęsy mi jakoś tak dziwnie opadają. Dziwne są. wezmę mój e, L'Oreal, e, ten, który teraz używam. E, Wings Sculpts, tak? Sculpt, Wings Sculpt. I trochę to spróbuję uratować. Nie wiem, czy to się da <laughs> uratować jeszcze. Powiem wam, bo... Tu jak były te mokre, to jeszcze, jeszcze. Dobra, spróbuję jeszcze dolną powiekę pomalować tym Yves Rocher. Tą, tą się zapędziłam chcąc, już pomalowałam tą maskarą. Muszę zebrać nadmiar, bo o ile na początku nie było nic, to teraz za dużo. No, do dolnej powieki idealnie. No nie wiem, zobaczymy. Może faktycznie jak przeschnie, to zrobi się trochę inna. Ja jeszcze się poprawię. Gdzieś tu miałam patyczek chyba. Bo troszkę się mazinęłam tym, e, tym tuszem z Yves Rocher po powiece. Ona ma taką dużą dość szczotę. Także troszkę tutaj e, przejadę sobie patyczkiem, a tu mam grudę. Ok. No teraz jest już w miarę to. Chociaż nadal to nie wygląda tak, jakbym chciała. E, no i ostatnie dwa produkty. Jeden to jest e, pomadka, kolor Grand Rouge 31 Rouge Give. Tutaj Wam pokażę, chociaż nie wiem, czy, czy tak zobaczycie. E, czy się sfokusuje? O, fokusuje się. I to jest taka piękna, głęboka czerwień, to się chyba nazywało. Taram. Wiecie, że ja takie kolory uwielbiam. Także jedziemy. to wygląda. E, wybiela zęby. Zdecydowanie. To jest ten kolor, który wybiela zęby. Jezu, piękna jest, pachnie owocowo. Jak się ją nakłada, to czuć takie słodkie owoce. Bardzo przyjemna. Jak się ją nakłada, to jak masełko. E, jest taka satynowa, bym powiedziała bo nie jest taka matowa, bardzo, znaczy, no satynowa. Satynowa jest, bo ładnie odbija światło. Mam nadzieję, że się będzie długo utrzymywać, e, ale pięknie wygląda, słuchajcie, zakochałam się w tym kolorze. Naprawdę. No i ostatnia rzecz to jest błyszczyk Sexy Pulp Volume Gloss, e, a kolor Jezu, nie widzę, słuchajcie, nie widzę. Zakryję wam tak, to może... Może coś zobaczycie. E, I ja, słuchajcie, tylko dla samego takiego delikatnego efektu i sprawdzenia tego e, położę sobie tak na środeczek. Ok. Słuchajcie, bardzo ładnie to wygląda. Bardzo mi się podoba ten efekt właśnie, zwłaszcza tym, e, z, tym, z tym błyszczykiem na środku. Te usta są takie... Takie nieoczywiste. <laughs> Nie wiem jak to powiedzieć. Bardzo mi się podoba ten efekt. Mogłabym się przeglądać teraz godzinę w lusterku. Um, no, także super. Ogólnie to tak. E, bronzer, jeszcze się przejrzę, czy, czy coś się z nim nie stało. Nie. Bronzer bardzo ładny, pomadka bardzo ładna, e, podkład troszeczkę ściemniał, chyba że go za dużo dałam do, do tego mojego ale myślę, że jeszcze jakoś, nie jest tak źle, powiem Wam, nie jest tak źle, jakoś, jakoś e, przeżyję to. Pomadka, błyszczyk, super, zobaczymy jak z utrzymywaniem się. E, no niestety tusz, no na razie, na razie nie, ale dam mu czas e, i jeśli coś się zmieni, to na pewno Wam pokażę jeszcze w jakimś makijażu, albo w jakichś ulubieńcach, albo w denku, w czymkolwiek, na pewno Wam o tym powiem, czy jednak e, zmieniłam o nim zdanie. E, jeśli Wam pod podoba się makijaż, poproszę o kciuki w górę i do zobaczenia do następnego filmiku. E, a i oczywiście o komentarze, proszę komentarze, komentarze i kciuki w górę. I zapraszam się na mój Instagram oczywiście. No to do zobaczenia do następnego filmiku. Buziaczki, pa pa!